Etxarmen horren daka, elburu zehaz bat. Eta elburua da, donostia erritarrentzako hiri osasuntxagoa izatea. Eta horretarako, irakunden arteko, elkarlanean zakontzea. Donostia, hiri osasuntxua osasuntxu baten alde lanean ari gara, urte hauetan, eta hiri nadiare lanaz oso balorazio positiboa egiten dugu. Zehazki guztian, hiru alorretan egiten dugu lan osasun arlo honetan. Elikaura osasunean, espezituak, eta inetartua e, baimenak, ingurumen osasunean, ba, ondartza diala, ura diala, eta bat, eta osasunaren sustapenean. Zermen hori ezke, bi erakundeen arteko elkarlana indartuz, hiru gauza nagusi lortuko ditugu. Lehenik, elikadura establezimentuen inspekzioa eta kontrola hobetuko ditugu. Bigarrenik, Eusko Jaurlaritza eta Donostiako udalaren arteko datu eta informazio trukeak hobetuko ditugu. Eta erugarrenik, ekarlanean, koordinazioan, osasunaren sustapenean programa bateratuak eramango ditugu aurrera. Itxarmen horrekin, beraz, donostiarentzat oso garrantzitsua den arlo batean aurrea egingo dugu gure hiritarren osasuna hobetzeko bidean. Eskerrik asko Donostiako Altxate jauna, Zinegotxiak, Agintariok, Gaur Esker dezadan Donostiako Alkatea, bere etxean hartu izanagatik, lehenik eta behar. Areago, gaurkan bezala, albiste batean berri emateko dela kontuan hartuta. Osgarria baita bizi garen garaiotan. Izan ere, gau aurkeztuko dugun ekimena zalantzarik gabe donostiaren mesedetan eta donostiaren guztien osasunaren onerako gertatutako da. Hortaz, jorratzen hasita gauden bidea ez da horren beste autu bat, errealitate bat baizik erakundeok behar bezala aurre egin beharrekoa gizarteak ala eskatzen digulako, eta gizatalde haulenak babeste aldera beti ere eta alkartasunaren izenean.